Kako Kagama se Baci značku. Značku izbaci. Slobodno Značka gdje je? Gdje je značka? Slikaj ga slobodno. Pa pitaj ti njega kako. Može bez posla ostanete. Boma bez posla ćeš ostat stari vidjet. Spustite kone, je bilo bila. Kako, već Žena ništa nije radila. Žena nije radila nas što ima... Ne piše on, ja ja, nisam nisam Ma kako vam nije svjesno da je u Mostanu zabranjeno disat? Disat je zabranjeno. Šta sve radi? Ne, Mi je ne puštamo. Mi da utvrdimo nema e, razlog. razlog, Utvrđivanje identiteta. A nije ništa radila, Bala. ne Ovo je zastrašivanje građana ljudi Ovo je zastrašivanje potrebno da... Pa u Sarajevo gola nikoga nisu svi. Ovo se radi u drugom ovo. Neće ići, neće! Neće ići, neće! Svi idemo! Ajde, komoja ići neće nemam ličnu kartu, daram. Svi idemo. Sam ću nazra. Kako? Sam ću nazra. Osmara Đikića, sedam. idemo, idemo mi

Ona ima pravo da dođe pješke, nema pravo. Niko nema pravo da ju baci u auto. Niko nema pravo. čekaj, neću bacati pješke. Lako je kaži. Zašto? Lako. Mi ćemo provjeriti, nemojte vi Ne, ne, ne, idemo ako treba. A pa idite vi. Idite gosti. Pusti gosti. Zašto? Ja sam govorim mi, prije smo da ne se Проверить.

Zima, fie. Da, mă, nu, nu, Ima, je. Kralja zvoni mene 16. Kralja zvoni mene 16. dana s vama Eto, se to i a zašto? Ne, ne, a zašto je sad ovo? Znači da vas... Ой, застрашила, а не Ліс потрібно застрашила.